हेलो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन क्रिकेट स्टेडियम जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है घर इंग्लैंड का है लेकिन माहौल इंडिया का है विराट कोहली एम एस धोनी के फैंस ऑलरेडी यहां पहुंच चुके हैं बारिश हो सकती है कल के मैच में बट स्टिल पूरी तैयारी है आईसीसी की अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रहते हैं बारिश होती है तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी हो सकता है फिलहाल बात करते हैं साउथ हैम्पटन क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ आप देख सकते हैं दर्शकों के लिए पूरा ओपन एरिया है और बहुत अच्छी यहाँ की आउटफील्ड है बहुत अच्छे यहाँ के स्टैंड्स हैं और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम मीडिया के लिए भी किया गया